চ' হেল্ল' গেজ গুড মৰ্ণিং আৰু অৱশেষত জুবিন গাৰ্গে ৰবি শৰ্মাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ছবিখনৰ বিষয়ে কিছু লিখিলে জুবিন গাৰ্গে সকলো দৰ্শককে চিনেমা হলত গৈ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ জনাইছে যিহেতু যোৱাকালি ৰবি শৰ্মাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু সেইবাবে দৰ্শকৰ সঁহাৰিটো পাইছিল কিন্তু তেওঁৰ আপোন কিছুমান মানুহৰ পৰা তেওঁ সহায় নোপোৱাৰ কাৰণে নিজকে অকলশৰীয়া বুলি অনুভৱ কৰিছিল কিন্তু বাকী যিয়ে নহওক প্ৰকৃত বন্ধু কেতিয়াও লগ নেৰে আৰু সেইবাবেই জুবিন গাৰ্গে ৰবি শৰ্মাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ স্পষ্টভাৱে লিখি দিছে যে সকলোকে চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আমিও আশা কৰিছোঁ যে ৰবি শৰ্মাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ছবিখনে দৰ্শকৰ অলেখ সঁহাৰি পাওঁ মোৰ ফালৰ পৰাও সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সকলোৱে ৰবিদাক সহায় কৰক আৰু ৰবিদাৰ ফিল্মখন ব্লকবাষ্টাৰ কৰি তোলক প্ৰতিখন অসমীয়া ছবি হিট হওক আৰু লগতে আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আগবাঢ়ি যাওক